Ydych chi'n dal i aros am yr adeg iawn i drafod troi organau? Os aroswch chi'n rhy hir... Na, wedodd i ddim gair. Allwch chi ddim cymryd hi. Na, mam! Falle taw dyna fydd yr ymateb. Siaradwch am roi organau. Neu falle bydd rhywun arall yn siarad ar eich rhan.